जो गाड़ी गई इन्हें लगी कि अपने ट्रक हमारी तरफ आ रहा है जो रुक गए जो जो जहाँ से घसीटता हुआ और जो घसीट जो का नंबर भी जो नहीं देखा नहीं आप वो तो आराम से देखेंगे अपन